أما بلاد الإباحية والفساد فإن المرء لو دعي إلى وليمة مما يجب عليه حضورها فإنه لا يحل له أن يذهب إذا علم أن فيها منكرا لا يستطيع تغييره فكيف بمن ينفق المال ويبذل الجهد ليأتي تلك البلاد وهو يعلم ما فيها من المنكرات التي لا ينوي إنكارها فضلا عن تغييرها وتعظم الرزية تعظم الرزية والله حينما يصطحب الأب أسرته وعائلته إلى تلك الديار البائسة فكيف يستطيع التحكم بهم ومراقبتهم والمحافظة عليهم من أسباب الفساد وإذا كنا نشكو اليوم من الآباء والأمهات الذين يذهبون إلى جوار بيت الله الحرام ولا يعنون بأولادهم ولا يراقبونهم ويحصل منهم ألوان من المنكرات في هذه البلاد المقدسة فكيف سيكون حالهم كيف سيكون حالهم في بلاد الكفر أو البلاد الإباحية التي قد يكون فيها من التفنن في الفتنة والإغراء والاستدراج للفاحشة أضعاف ما يوجد في بلاد الكفر خاصة مع وحدة اللغة وسهولة التفاهم